me. fiaszvédi a Maruszűszai Koridor Ketikrit, tegnap Urbit, Testena, Tudakar Ketir, ami Dinvasi Rodat. A Java Pavlace Mukili Vorul Bisuza, Hancseregi Matta, Éki Adasztik, Amcse Kandari, Suresh Bau, Ani, Hancsa Adatlan Gyópacsi, Gyócsi, Vorul Bisuza, Ekati Nyatala, Oké. ಮಾಡಿ ರೈತರವತ್ತು ನಾವು ರಚಿತರವತ್ತು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು